Ох, ебать! 我应该都一样吧。雷克知名汽车呢？他们的欧洲的分公司。 Dual мать. Что делает, ёба, она в рот, блядь. Восходом багря. пусть пиццу разносит. Нет, надо добрать какой-то... Ой, блядь! Сука! Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой! Пипец! Жесть! козел, да раз, блядь. по городу на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. Им совсем это неинтересно. Да? Более того, они понимают э, степень рисков да. и опасности. Да. Потому что да. 我靠！ что можно было. Ну, ёб твою мать, Вадик! Мужским командам не может найти с ними общий язык. И связняется шутинский юношеский баскетбол. Разу... А куда ты говоришь? Ебать! Ёбаный петух! Ёб твою мать! Ух ты, ух ты, ух ты, это что такое? Спросила, почему именно рэпер я, мы сколько на да! Бирюшки не играют, понимаешь? Ёп. По-моему, э, в том году, по ТВ, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. Ёбаный! Вот уже газовая, вот она стоит.